السلام عليكم معكم سمر المير في حلقة جديدة من جيك ويك اون جيك سمي Let's start إذا اشتريتوا لعبة Call of Duty Advanced Warfare يمكن لاحظتوا إن ما في طور الزومبي في اللعبة لكن عندنا لكم خبر حلو تسرب مؤخرا فيديو على اليوتيوب يبين مقاطع من طور الزومبي في Advanced Warfare وفي الفيديو نشوف جنود يهربون من الزومبي وأحد الجنود يسأل إذا انتقلت العدوى تم مسح الفيديو بسرعة من على اليوتيوب ولكن قامت شركة Activision بالتصريح بأن طور الزومبي ممكن يكون حقيقة فعلية أغلب الظن أنه راح ينزل طور الزومبي مع either ال map packs أو السيزن باس كان في طائرات حربية في الثورة الفرنسية؟ أم آخر فيديو من لعبة Assassin's Creed Unity كان شيء صج صج صج عجيب الفيديو اللي تم تسميته Time Anomaly يبين لنا بطل اللعبة وهو يهرب والعالم حوله يختفي ويتغير إلى عالم ثاني ونشوف البطل يتسلق برج إيفل ويحارب طيارات حربية في زمن يشبه زمن الحرب العالمية الأولى أو الثانية تتوقعون أن هل ممكن نحارب ال Nazis في الجزء المقبل؟ الأسبوع اللي فات كان في أخبار روعة لمحبي الكوميكس وأفلام المارفل حيث قامت شركة مارفل بالإعلان عن مخططاتها للمرحلة الثالثة من أفلام مارفل السينمائية وشاركتنا مارفل بثمان أفلام ما بين فترة 2016 و 2019 ومنها أجزاء أخرى للأبطال الموجودين وأفلام لأبطال جدد مثل Doctor Strange و Black Panther وأكبر مفاجأة كانت إعلانها عن فيلم Civil War اللي يعتبر من أكثر القصص ترقبا لمحبي مارفل وترقبوا حلقة مخصصة لتفاصيل هاي الموضوع في جيكسمي في حركة غير مفاجئة من هيئات حماية حقوق النشر والطبع تم منع نظارة ال Google Glass وغيرها من الأجهزة الملبوسة في أدوار السينما وتتبع هذه الأدوار نظام ال zero tolerance الذي يحتم بطرد أي مشاهد يستخدم هذه الأجهزة خلال العرض وصرحت هيئات حقوق النشر والطبع أن لابد من انتشار هذه الأجهزة ولكن حماية منتجي الأفلام له الأولوية زين أفا راح علينا كان ست قرصن <laughs> تم العرض عن أطوار ال multiplayer التنافسية للعبة Far Cry 4 اللي تعتبر من أكثر الألعاب ترقبا في هذه الفترة وتأتي لعبة Far Cry 4 في وقت تصل فيه المنافسة بين ألعاب الفيرست بيرسون شوتر إلى أكبر مرحلة بين ألعاب جبارة مثل ديستني و Advanced Warfare باتلفيلد هاردلاين هل تتوقعون أن لعبة فور كراي 4 راح تقدر تتنافس مع هالألعاب؟ وهاي كانت حلقتنا اليوم مع Geek Week تابعونا سووا subscribe و like وخلينا نشوفكم مرة ثانية